hello guys welcome to my YouTube channel guys आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कमाल के किचन गैजेट्स जो आपके किचन के काम को बड़ा ही आसान बना देंगे सो so गाइज आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा सो so गाइज वीडियो को शुरू करते हैं